fucking Vittu Frank. Kato pystyy vaan 150, 150 ja 18. Kuuleeko mua? Kol Hei, mä tein jo profittia. Tän 70. Avaa linkki uudessa välissä. Okei, okay, fuck you then. Ei se mitään, mä oon startpointissa. Oletteko Oh! Oh! Take the big one on the shoulder. and shout, are you okay? Jos on nyt Valdi, eh? mä tapaan ihmisiä. Eh? You wanna see the magic trick? It's going to be wild. Kattokaa nyt, no se on ollut niinku tuhat, tuhat kertaa. No niin, se on Valdi. Roll. What are you now?